Boas pessoal, aqui é o Madeira Games Aqui é ao vivo Hoje vou pôr-vos aqui o vídeo do Euro Truck Simulator 2 pá, Hoje vou jogar Euro Truck Simulator 2 E... Sem mais demoras pá Eu vou tentar achar a empresa Mercedes Só se me entendam E antes de mais pá, vocês já estão a ver aqui o vídeo e tal então, antes de mais, vocês já comecem a dar um, esmagar o seu gostei no vídeo para a gente começar a subir de nível e tudo. Então, bora lá! Engenho da Madeira sou eu, Amiano Danza Kuduro, é isso mesmo. É este mesmo assim que eu quero, tá lá. Eu vou até descobrir até a empresa, onde é que fica a empresa maldita. Então, acho que tem uma viagem boa pelo caminho. Toki koskani. Smash. Eso te dava. ชื่อมาสบิดาโลกับโซเอสกีเหรอจะมาเก็บงานมาสแกนยังไงครับสิครับผมสำหรับ Peraí, tá uma coisa mal. Ah, poxa. É, agora sim tá direito. diferença, sim sim. Kuduro, vamos dançar, Kuduro, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pesquisa morena, agora vai para dançar, Kuduro, é? Uh, batei aonde? Não vi. No carro fantasma que eu batei? Eu não vi, sinceramente não vi nada que eu batesse, mas... Pá, já que eu disse que eu bati, tá bom, bater anda andar assim, à vida louca, vou apanhar multas, está-se bem. Só uma luzinha assim, é do, da velocidade. Tá, é, é, não mó multa por andar eh, sem, sem as eh, luzes. <coughs> Tem as luzes ligadas. Olha, mas há uma presença, é diferente, mas tem uma julgada, Portanto, tem uma presença. Mas é que não tenho mesmo nada. Ah, ligada, está, Tá bom? Vocês já não pegam comigo. Está um carro de trás, já sei. 120. Agora o caminhão não passa dos 120. Tá tão danificado, tão danificado que nem passa dos 120 já. É. Ah, 121, 120. É, é o mito agora dele. Por causa é um mito aqui que se pode andar aqui na, aqui na Ilha da Madeira. É o, é o limite que se pode andar. Também é 120. É o máximo. Tá? Chega a 121, já te pega um. Já está tá tá a multa, é multa. E meti time à frente do outro carro. Tu queres baixar? Mas um batente já era. 55% is pretty good, just a free. Whoa, whoa, whoa, wow. oh, man. Oh. E as quatro piscas. Vai ver como é que está. O outro bateu por trás. uh, <laughs> lưới gà này đó <coughs> là đó đồng đầu đầu đau đồng <coughs> Forte focos ao meu lado. <laughs> Opa! Não! Não! Opa! Fica na estrada! Bem, vocês não podem se queixar da qualidade do jogo, né? Então ele está uma boa qualidade, está tudo bem. Eu não sei se o jogo vai estar a travar para vocês no vídeo, e agora estou a testar várias definições para ver qual é a melhor maneira para o vídeo não travar. Epá! Isto aqui é tudo terreno. Como eu estava dizendo, tipo, estou testando várias formas de gravar agora os vídeos, a ver qual é a forma que não trava no vídeo. No jogo pode, pode estar a correr a 30 frames ou a 60, mas no vídeo está travando, não sei porquê. No vídeo fica sempre a travar. Então, neste momento, eu vou ver qual é a melhor forma. Estou testando agora esta maneira de gravar. É o mesmo programa, mas mexi nas definições. Agora vamos lá ver se fica direito, como é que É. Ah, descubra esta Opa, não quer saber da DAP. Ahá, tem uma loja. Uma casa, uma Mas o caminhão é bonitinho, né? Com soldado e tudo. Se ficar travar sem abraço, hein? Tá. Este time vai assim, cara foda. Tá bonito, né? Eu sei, obrigado. que era Mercedes, Mercedes, Mercedes, Mercedes. I love you. Toca estacionado. senhor, e faça sempre a sua vida nova. Havia luz, tá bom. Tá que tem? E não entendo, acontece sempre este bug de som do, da música, não entendo porquê. Mas não mal. É, até que ele diz que o caminhão, esta a what I found what I've known enjoy the shine to the bottom shine never be ever free Não liguem ao som, pessoal, não liguem ao som, porque isto é aquela coisa. Tenta novo. Três, cem, tem, tem aqui mais um aqui perto. propósito Bem pessoal, se vocês querem continuar a ver a parte, esta parte da estrada, vocês que têm que comentar os vídeos, subscrever e ajudar-me aqui no canal pessoal, ok? E então, vocês não se esqueçam também de visitar a página do Facebook, do Twitter e do SoundCloud também e, e outras páginas mais que eu tenho lá, do meu canal, do nosso canal, assim dizendo, é nosso Embora eu seja o criador, seja o dono e tal, mas o canal é nosso, não é. Não é minha só. Também o canal ser meu e não ter ninguém para ajudar, então, para que ser um canal meu? Pá? Tem que ser um canal nosso. Então, eu quero que vocês me ajudem aqui a divulgar, a subir o meu canal, porque já estou quase nos mil visualizações isso aqui é pouco, e 54 subscritores. E eu estava esperando mais, eu estava esperando pelo menos, pelo menos 100 subscritores. Pá, pelo menos, vocês que façam qualquer coisa por mim para me ajudar, até pode ser que faça uma, uma, uma parte online, uma série online, aqui do, do Euro Truck Simulator 2. E aí a gente veremos se vocês querem ou não, ok? Mas para isso vocês têm que subscrever, comentar e tudo isso, pessoal, ok? Então, aqui o Madara Games e fui!